most. We wish you a Merry Christmas, Happy New Year. Akkor háromszor. We wish you a Merry Christmas. Nem. Nem. Akkor? Tízszor énekelünk. Oké, kezdjük el. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a uh, is our gift for the Mandan family Bye. Integesh. Megnézzük, hogy mit alkottunk, mire?